Palang araw naman sa inyo lahat. This is Mr. Wagyan. Sabing sa akin, do you want a big smile? Andito naman po tayo para mag with my family. So don't fail to watch. I'll be right back. na, sinend na sa'yo yung Philippines kapag kung sa gusto nagbabasoon. Marami siyang ano eh. So, dito ngayon tayo para pag-banding. Wow, ganda. Yeah, ayoko na magkantay so, dito. So, before we rides, no? Kain na tayo. Ayan, Steve, yung aking panganay. Hindi, inubo. Hello, hello, hello, hello. Kaya, hanap tayo ng mga kainan muna. Ayan. Yes, JB on fire. Kaya magkano? Paano? Paano? Baba. Ilan ang bala? 60 ang bala. 60 ang bala yung pinupunan. Nakakapal ka? Wala ko tama. Medyo ano? Alam mo nakatutok na yun, pero tumataas. Pwede mo. Pwede pwede. Ang ganda. Hindi ganyan. Ayun, ayun. Basta may mga kaya. Para masulit. May mga kaya sa akin. Ikaw, madana ng powder. Dapat na tayo. Dadala ka rin. Huwag naman mga pan. Ojo. Beans. Yan kay Beans ha. Mabusog ka Beans ha. Dahil order. Ay, ano ka picture? Yeah, Yan, nahuli oh. Pangalawang order na yan. Burger at saka spaghetti. Gutom ako eh. Ano yun? Ayan, hindi na makakain ng abuha. Limot na nga. Ha? Binabalance ko ako. Kahit nga yung tubig ka, okay na. Bubusag ulit ako. Either tubig o ano sakas. Butan mo to. Dami in order, ubusin mo lahat yan. Ayan, dito nga tayo sa carnival, no? So may entrance fee 50. That's another uh, payment for the ride. So ayan, medyo mahaba at marami tao. alright. That's alright. Tinanyan natin para ang liit ng green. Saan 30 pesos. expected din yung parang eh. Yes, JB on fire. Thank you. Magkano? Kuya, magkano? Paano? Paano? Baba. Mecana.